أنشئ المتغير الرقمي z الاتجاه يساوي نقطة الاتجاه من x و y للموضع x الخاص بالفأرة والموضع y الخاص بالفأرة. السرعة يساوي 3 دوران السرعة يساوي الاتجاه. نجعل المتغير a يساوي إنشاء الكائن واحد في الموضع x و y لكي يمكننا الإرسال والاستقبال عبر الكائن الذي سينشأ. دوران السرعة للكائن الذي سينشأ يساوي الاتجاه للكائن الذي يقوم بإنشائه. المتغير z الخاص بالكائن الذي سينشأ يساوي المتغير z للكائن الذي سينشئه. إذا ملامس للكائن 2 قم بتغيير متغير z بمقدار موجب. يحدث الحركة في الكائن واحد دع الكود التالي غير عدد الصورة بمقدار يساوي سالب صفر فاصلة صفر واحد على الاثنين زائد زي طول الصورة يساوي عرض الصورة إذا عرض الصورة أقل من صفر ضمن نفسك نظريتنا هي أننا نقوم بتغيير حجم بمقدار عدد معين سالب وكلما أكل الثعبان أي شيء نقوم بتكبير ذلك الرقم وهكذا يقل طول الثعبان وإذا أردنا أن يزيد نقوم بالعكس إذا ملامس لأي كائن أو خرجت نقطة خارج الغرفة اجعل الموضع X يساوي عدد عشوائي بمقدار عرض الغرفة اجعل الموضع Y يساوي عدد عشوائي بمقدار طول الغرفة بما أننا سنستخدم random فهذا يعني أننا سوف نختار من أي رقم لي صفر سواء موجب أو سالب